終了せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですやで少量ですはい今日は何をするかと申しますとりょうちゃん苦手なものって何ですか苦手なものりょうちゃんが苦手なものこの世の中でこの世の中で 虫だよね虫虫そうなの苦手なのりょうちゃんが一番苦手なのは虫、うんでその中でも一番苦手なのが昆虫とか幼虫だ幼虫がねうー想像しただけでもちょっとうーってなるうんそうで、うん俺思いつきました今回の動画はですね、なんとうん食べ物に異物が入ってたらどういう反応するかドッキリイエーイ 異物ひょにょ異物じゃないの虫そうさっきまで一応りょうちゃん寝てたんですけども昼寝しててまあ昼ご飯僕ら食べて、うん、でその後りょうは寝ててで僕は好きなことやってたんですけど、うん、パッて思いついて、うん、あこの人が嫌いなの虫だって思って <laughs> なんで急にそんなの思うのよそれで、もしそれが食べ物に入ってたらどう思うんだろうって思ったの でねりょうちゃんが寝てる間に虫を買いに行ったの、うん、食べれる虫ね、うん、もちろん、食べれる虫を買いに行ったんだけど、なかなか売ってなくって、で結局じゃん <laughs> 煮干しになりました あのー、煮干しってさ、うん、多分日本人だとまあ大体平気じゃん、うん、平気まあ食べ慣れてるし、うん、魚だしね、でも今回用意したのが、えっと、デザート杏仁豆腐、ね、杏仁豆腐の中に煮干しが入ってたらわって、なるかなと思って、さっきまで撮ってましたもう撮り終わってます <laughs> まあなんかねその虫もさ俺検索したんだけどさ、そしたらさもうめっちゃ ちゃちょっとグロいの俺でもさ結構虫平気な方なんだけどさ、うん、ちょっとこれ買ったところで、うん、使い切ることはないなと思ったの、ね、多分食べきれない、ね、食べきれないで、うん、まあなんか誰かにあげるかもしれないんだけど、でそれね煮干しだったらまあ用途いろいろあるわけでまあそうねそのまま食べれるし食べれるし、うん、だしにもできるし、って思ってでもこれが入ってたらびっくりするだろうなって思って撮影したので、ぜひご覧いただければとい 思いますひょにょ 終了りょうちゃん何時に起きんのもう撮るのんもう撮るのまあいやいや何時に起きんのもう録画してんじゃん何時に何時に起きんのかって言ってんのよ起きる時で起きるこれさあ、うん、杏仁豆腐もらってるからねえー、なんでいいじゃん別に食べて 食べさせてあげるいいよいいよいいよあんま寝すぎるとよくないからはいあんなんだよえ気持ち悪い <laughs> それだけ <laughs> 何してんのそれだけ ってもっとビビると思ったいらないいらないいらないだってさ <laughs> なんでいりこが刺さってんのよいや本当は虫にしたかったのでも虫が売ってなかったの <laughs> だからでもそれは売ってないよね そのそういう魚類だったらさ、うん、魚類がさバッて入ってたらさ、うん、ちょっとびっくりするじゃん、うん、びっくりした美味しい終了虫が入ってたらねちょっと俺投げ飛ばしてるかもしれないいや確かに虫なかったんだよいや売ってないでしょ虫なんてドン・キホーテ行ったんだけどなうん 何虫が売ってるってどういうこと虫を食べれるコオロギとかイナゴとかあるじゃんうんそれで驚いて欲しかったのに驚いてよ驚いたじゃん微妙じゃんもう一回入れるねじゃあちょっと待ってもう一回入れるからもう一回入れるえどういうことよちょっとやらせで驚いてどういうことよ本当にひょにょはいテイク2いきますうん よちゃん何食べない俺の食べる食べてうんなんだよこれひょにょはいというわけでですね実は まあ、カメラ <laughs> 設置したところからもう撮ってるしってバレたんだけどあの虫が嫌いな彼にどういう反応するかやってみましたイエーイ本当は虫が良かったけど魚になっちゃった うん、まあ食べれるからね、食べれる虫だったらまあでも多分何イナゴとかさ、うん、まあハチのコとかあまあ食べれるんだけど、うん、多分俺も無理だないや俺も無理だ、うん、もう今ネットでさっき見たんだけどもうそれでもうわーってなあ多分食べれなかったからこの魚にしたら食えるじゃん何でも、うん、 <laughs> はいというわけで今回はここまでにしたいと思いますはい気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いしますインスタツイッターティックタグもお願いします ます。ではまた。